Оказывается, одна, одна из самых страшных болезней христианского мира, болезней, страшных болезней, молитву подменили чем? Вычитыванием молитв, совершением богослужений, а особенно торжественных богослужений. Я как-то спрашиваю одного высокого церковного человека, «Э, «Владыка, а богослужение – это молитва или нет? Что вы не знаете? Конечно, молитва. Я говорю, а как это можно торжественно молиться, не подскажете? Ах, вы опять туда же. Я говорю, да я, правда, не знаю, как торжественно-то молиться можно-то. Если богослужение – это молитва. Ну, правда, я кого-то умоляю, «А о чем-то такое – о а пощаде, например, представьте, простить мне какой-то дом, или веду, Как интересно, я буду торжественно умолять. Правда же интересно? Очень интересно. Я говорю, я просто не понимаю, извините. Вот вы не понимаете, поэтому. Что такое торжественно? Даже знаете, как фортиссимо дать, чтобы штукатурка летела сверху. Вот тогда Господь Бог уже услышит. Конечно, услышит тогда, когда престол его качается от мощи наших возгласов. Извините меня за эту иронию, но она не злая. Это, если хотите, самое больное место, указание на самую страшную болезнь, которая поразила, поражает и, видимо, до конца нашего мира так и не исчезнет из христианского мира. Это что? Отсутствие молитвы. Где? Во время молитва словий, личных, общественных, богослужений. А молитва где? Ой, какое облачение-то новое. А это какой архиерей-то? А это что за батюшка? А что это он так это говорит-то? А что это вот он бегает с кадилом-то? Да еще вот так крутит и выкручивает еще кадил. Ой, как замечательно, ну артист прям настоящий. Ну, красота просто. Да и только перед Богом так крутануть кадилом. Представляете? Вот тебе, Господи, раз, и крутану кадилом, и уголья не улетают причем. А дым такой идит, аромат такой, а сладано. Ведь кадил что такое? Кождение что такое? Это символ молитвы. Кажется так. Это я помню в семинаре, кажется, так нам объясняли. Может, я уже забыл на свет, но это символ молитвы. И вдруг тут молитва. Вот тебе, Господи, раз, и перевернул. Но красота с одной стороны на другую. Ну, мечта просто. Да и, да и только. Хорош дьякон. Ну, ой, а ревет как? Если голос, о, начинает, о, ну, Прям даже не слышно. Молитва. Страшное бедствие, которое поразило христианский мир. Но еще более страшное то, что уже даже на это не обращаем никакого внимания. Настолько привыкли почти к бессознательному, невнимательному совершению, молитвословии, что уже это стало нормой. Вы представляете, стало нормой. Вот в чем самый главный ужас. Одно дело, когда я читаю «Отче наш», и вдруг смотрю, начал-то, кажется, «Отче наш», окончил Соломоновыми островами, я говорю, Господи, прости, да что же такое? Кому же я обращаюсь? И другое дело, когда это так все, все как положено. Все как положено. Господи, помилуй сорок раз, и же на всякое время, на всякий час. Правда? Все в порядке, и даже сорок раз не надо читать «Господи, помилуй». В рифму-то куда лучше. Это я передаю случаи, реально имеющие э, э, э, у нас однажды за богослужением, вновь поступивший, читал так, там все написано, Господи, помилуй 40 раз. Он и прочитал, Господи, помилуй 40 раз, это на всякое время, на всякий час. Ну, мы были все в восторге сразу. Умилились, тоже все, кстати, услышали. Так никто не слушает. Никто не молится, что читают. Тут моментально услышали и осклабились рот до ушей. Ну еще бы. Такой сюрприз, знаете ли, да, не часто получишь. Это же изумительно просто. Ни о какой духовности – и речь не может идти, если человек действительно не учится и не научится молиться. Духовность что такое? Происходит от слова «дух», а тем первичным духом, на который обращено внимание христианина, есть Он, Бог – Духовность – это богоподобие, не культура, не знание, не эрудиция, не искусство, а богоподобие. Игуменя Арсения Себрякова, замечательная подвижница конца XIX – начала XX века, обращаясь к своим сестрам-монахиням, говорит – вас ничего нет христианского. Вы совершенно бездуховные. Ну, матушка Игуменя, удивительно, что вы говорите. Мы посещаем все богослужения. Мы исполняем все правила. Мы исполняем все послушания, которые даете. Что вы еще хотите? Слышите, во что превратить религию можно? Все послушания – все богослужения, все, все делаем, все делаем. А душа, а что в душе творится? Какая же молитва правильная? При каком условии только можно назвать то, что мы называем молитвой, на самом деле является молитвой? Нет молитвы там, где, во-первых, нет внимания к словам молитвы. Нет, это самообман. Самообман. Слава тебе, Господи, помолился. Ты молился? Да. Ой, как интересно. А не врешь ли ты, голубчик? Причем себе. Ты молился? начал «Отче наш», два слова сказал, окончил. Чем? Уже улетел за облачные высоты. Там, где нет внимания, молитвы нет. Это забыл христианский мир невнимательной молитвы. То есть молитву совершаем без понуждения себя к вниманию, понимаете? К вниманию. То есть ушло внимание, опять лови, лови. Молитва совершаемая, без понуждения к вниманию, есть оскорбление Бога, есть кощунство. То, что мы рассеиваемся, да, да, ну смотри, кто ты, так страдай об этом, лови, опять возвращайся, опять ушел, опять возвращайся. Молитва только тогда совершает у нас, когда мы ловим это внимание, со вниманием только когда молимся. Ты представьте себе, вы придете кому, кому угодно, вот, владыки, придите, пожалуйста, и начните ему что-то вам очень нужное. Так, начните, э, ваше высокопреосвященство, ой, ой, Васька, а ты чего тут пришел? О, да, о, а, да, вот, я пришел к вам, та-та-та-та-та-та. Он скажет, пошел ты отсюда вон, исключите его немедленно из семинарии. К Богу не так ли мы обращаемся? Пресвятая Троица, а дальше что? Нет молитвы там, где нет внимания. Внимание, покаяние, естественно, благоговение, ибо мы стоим перед Богом. Если этого нет, не будем обманывать себя. И поймем теперь, ответ на вопрос. Десятки лет хожу в церковь, и я не вижу в себе никаких изменений, и исповедуюсь, и причащаюсь, и соборуюсь, и молебны, и панихиды, и записки, и никаких изменений. И не может быть никаких изменений никакими молебнами, никакими записками не изменишь ты себя – если не будешь молиться. Ух, как, какая беда! Подменили молитву этой скорлупой молитвы, формой. Какой ужас! Подменили человека его костюмом. Повесили костюм, говорим, вон, видите, этот человек? И довольны. Слава тебе, Господи! Да, побил, побыл на обеденке. Совесть успокоил. Какой самообман. Ни, ни о какой духовности не может идти и речь в том человеке, который не упражняется во внимании, который не учится молиться. Еще раз обращаю внимание на слово "учиться". Надо же понять, в конце концов, мы не молимся. Надо учиться молиться. Учиться надо, начать. Вот, все. Вот сейчас решили, подумали, все. Отныне буду учиться. Как только начинаю молитву читать. Все. Внимание. Как можно научиться? Длинно, на длинных молитвах очень сложно. Нам отцы оставили замечательную молитву, краткую, емкую – сильную, исполненные настоящего содержания молитву Иисусову. Ты хочешь научиться? Начни. Вот возьми, произнеси. Три. Хотел сказать пять, нет, пять это слишком много. Ну, хоть три раза. Ну, хоть один раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно целый раз произнес, и не, не улетела мысль, это чудо. А ну-ка второй раз. А ну-ка третий. Кто хочет научиться молиться, начни с этого. С этого начни, хотя бы с малой молитвы. Так же, как любой спортсмен, с чего начинает? Что, сразу 100 килограмм поднимает, что ли? Он, гантельки – несколько килограммовые. Вот с чего начинает. Аскео значит тренируюсь. Аскет это значит спортсмен. Компьютер так и переведет. Это же греческое слово. Только спорт уже какой? Совсем другого характера. Не этот спорт, которым мы занимаемся, который прославляем, даем золотые и прочие медали. слон поднимет больше любого тяжеловеса атлета. Гепард пробежит быстрее любого спринтера. Говорят, он до 100 км в час развивает скорость такую. Да любую животину возьмите, всегда мы найдем такие животины, которые превзойдут человека в одном из видов спорта. И мы прославляем. Подумайте только. А, а, а, а ты-то что? Как человек-то что? Ну, как животные, да. Ой, как ты здорово. Как здорово ты можешь. А как человек? Если не начать учиться молиться, то, то будет то, что происходит. Поколение за поколением, слой за слоем отходят, отходят люди. Весной появляются листочки, осенью падают – и, и умирают под снегом. Всю жизнь человек проводит, кажется, в церкви. На самом деле, в какой церкви? Надо же запомнить, религии, религии как таковой нет там, где нет молитвы. Что связывает человека с Богом, это молитва но не болтология, а молитва. Вот что связывает человека с Богом. Нет молитвы, нет религии. Нет молитвы, нет никакой духовности. Конечно, молиться с вниманием неизмеримо труднее. Неизмеримо. Прижать молитву с вниманием. Без внимания, ой, как хорошо – то есть тоже скучновато, конечно. Особенно если длинные, там молитвы какие-нибудь. Скучно, конечно, ну никуда не денешься, положено. Ну, побыстрее бы. Тра-та-та-та-та-та, вышла кошка за кота и, и так далее. Побыстрее, главное. И все. А молиться? О, молиться труд. Но должен знать, что человек, который понуждает себя к вниманию и покаянию в молитве – он получит плод. Причем какой плод? Мы видим, какой плод получали все те, кого мы называем преподобными, действительно людьми, которые стяжали действительно Духа Божьего. Какой плод великий приобретали они в своей душе, какую радость, какой мир, какое долготерпение, какую любовь, какое смирение – что они приобретали, действительно становились солнышком в нашей среде.